lintas dalam angan Tak peduli apa yang terpikir dalam pikirnya selalu menjadi teman sejati dalam setiap pikirannya Inspirasi selalu menjadi curahan hati tersusun dalam kata-kata Inspirasi selalu berkolaborasi bersama jemari kata ke dalam irama inspirasi Selalu berkolaborasi Bersama jemari Iringi kata ke dalam irama berdoa Jernihkan keruh di karyanya Jernihkan keruh di karyanya Jernihkan keruh Karya tanti henti seniman karum Mengukir mimpi sendiri sedikit pengorbanan. Yeay. Indonesia Lagu lama Janji cinta, keseriusan, kesetiaan Hanya kata-kata pasaran Janji manismu, janji iblis, romantisanmu Kriminalisasian sedikit pengorbanan Janji manismu, janji iblis, romantisanmu basahi lagi Basahi bumi, basahi pipi, basahi hati tin Ku saat mendengar Nasihat dari saudaraku Memberi nasihat terdengar bukan nasihat Seperti memaki mungkin kecewa Saat mendengar nasihat itu Yang berisikan tentang ngerinya Pertanda akhir zaman cuma sesaat Maka dari itu aku jangan tersesat Terima kasih saudaraku Perkataanmu itu benar kesirikan Buanglah sifat keangkuhan Buanglah sifat kesombongan Buanglah sifat keburukan aku tersadar dunia cuma sesaat Maka dari itu aku jangan tersesat Terima kasih saudaraku Terima kasih saudaraku Berjalan mencari asupan Di dalam bus-bus kota bersamanya dia